Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita mau Mumpuni layangan bareng-bareng. Ini videonya judulnya apa ya? Mumpuni layangan bareng-bareng. Layangannya macam-macam. Iki gabangan. Sing kuwi pesawat. Terus sitae di sitae. Grup anu nih. Botone ra digowo. Eh? Lengan. Gorone Enggak Engkara semono ae gregeg pisane nyapo kok. Kono wis panitiane lengkap kok. Kono panitiane eneng. Lain kota ra kok, pesawat ye pak Tunggu aku ajur wae numpare meneh. Ya. Apa? Siapa Layang berukatnya juga ada. karane yo, guys, senarai deh. oke kita akan senarin lagi wah layangannya oke kayak ngalahnya festival ini loh iya itu sementing ini ngikut sementing boy lah kayak wah les nih loh kan. Nah. Buat panen loh malah Lah aku bare takon ngedone sitok-sitok terus maro di unggahne nah lho. Ingger ra disote ora padha delok paling ku. Weh, ana wong. Ya eh, carane lebek ya jagunge. Eh. ngene lebak iki sugete Lha iya Bone ra tak sote ora delok palinge wae iki aku Iya Pancingane yang ngene iki lho Pancingane di syuting ngene Wah Nanti bisa narik ya? Nepek ya. Wah. Jubo. Layangane kowe. Wis ngul lan jiko nang iki, Mas. Wah. ini ya kena lagi nih persiapan pesawat pesawat ini siapa sing anu geret Kait Gowa kae lho. Yo. Iya kok kono wis dadi Aku ki menak ae ngitane Persiapan. Lho kok masuk ae ora dianu? Ora mung gon lho. Sik. Rene karo Bu Mamet dadi jiji pelajaran. Wis ngedul sapa kae nggo? Ngedulnya masih tak eh? Oh, dua-dua Ya, Iya. Ketua Ketua panitiane tanggung Garansi pora. Ketua panitiane tanggung jawab. Persiapan. an pesawat toh. Wis kono, Dik. Wis sing ada sisan kuwi, Ga. Ga. Konon meh lho. Ora apa-apa, ngucin jincane ben mumbul. guys. Kacang aja jelas Mas. Yo! Ah, jangan go bendera. Yo! Yo! Dul. Selamat sudah.